Wunderbar. Danke, Alex, für die Präsentation. Und manche davon waren ja Augenzeugen hier. Ich hoffe, ihr habt gute Zeit gehabt dort. Gott sei Dank. Na, ich habe nur jetzt geguckt. Sah sehr schön aus. Ja, lasst uns jetzt zum äh, Wort für die heutige Predigt kommen. Es ist geschrieben im Matthäus Evangelium, Matthäus Evangelium Kapitel 3, Vers 12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Himmlischer Vater, wir danken und preisen dich für dein lebendiges und wirksames Wort, für die Bibel, die wir haben, dass du ganz klar auch heute zu uns redest. Wir wollen dein Wort hören. Bitte schenke uns ein Herz dazu. Bitte, Herr, schenke uns die Gabe deines Heiligen Geistes. Hilf bei der Predigt, hilf bei den Zuhörenden, dass dieses Wort wirkt, wirkt in unserem Herzen dass wir nicht allein Zuhörer sind, sondern Täter deines Wortes, hilf, dass unsere Augen aufgehen zu schauen auf die Schönheit deines Sohnes Jesus Christus, dass wir sehen, wie sehr wir ihn benötigen, dass wir erkennen, dass wir verloren sind ohne ihn, dass wir uns wenden ihm zu. Segne, Herr, diese Zeit und sei du in allem gepriesen und gelobt. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Wir sind heute bei diesem Vers. Wir haben den Brief an Philemon beendet am letzten Sonntag und wir wollen mit Gottes Hilfe eine kleine neue Serie von Predigten starten. Und als kleine Motivation will ich heute erstmal sagen, worum es gehen wird. Und es wird gehen um die Hände Christi. Ja, das ist, wenn man so eine kleine Überschrift geben sollte, die Hände Christi. Im russischen Gottesdienst singen wir, viele kennen das bekannte Lied auf Russisch, Руки Христа – это руки любви, чистые, нежные руки. Die Hände Christi sind Hände der Liebe, reine und behutsame Hände. So also geht das Lied, das die Hände des Christus besingt. So wollen wir nachdenken in dieser kleinen Serie, was sind denn diese Hände, die Hände Jesu Christi? Was tun diese Hände? Was nützt uns das überhaupt? Wie profitieren wir davon, ja, von dieser Betrachtung? Und das ist sehr wichtig, weil Gott in der Person Jesu Christi uns drei Antworten gibt auf drei große Lebensfragen. Ja, Gott gibt in Christus die Antwort an die Welt im Hinblick auf drei große Fragen. Nummer eins, dass er überhaupt da ist, dass Gott da ist. Ja? Das ist eine Frage, wo heute viele abstreiten oder sie sagen mit Zweifel, wer kann es wissen, ob Gott überhaupt existiert, niemand hat ihn gesehen und die Bibel betont das ebenfalls. Ja? Das ist das Interessante. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 18 steht geschrieben, niemand hat Gott je gesehen, aber das ist noch nicht der Punkt. Und dann der nächste Satz heißt, der einzige Sohn hat ihn uns bekannt gemacht. In Christus hat sich Gott zu erkennen gegeben, dieser Welt. Ah, deswegen, wer diese Frage stellt, er ist entweder noch nicht informiert, das wollen wir jeden Sonntag und jederzeit tun, dass wir die Botschaft verkündigen, Jesus ist gekommen, in ihm hat sich Gott gezeigt. Oder wer das nach wie vor abstreitet, auch mit dieser Information, dann streitet er einfach Tatsachen ab. Da kann man wenig machen, ja, wenn Leute einfach schwarz und weiß nicht erkennen wollen und sagen, gibt's nicht, dann ja, <laughs> kann man nichts machen hier. Ja? Aber das ist die Antwort. Gott hat die Antwort gegeben auf die Frage, ob er ist. In Jesus. Dann die nächste Frage wäre, wenn Gott ist, wie ist er? Ja? Wenn er existiert, was für ein Gott ist er? Und auch hier in Jesus Christus haben wir die Antwort. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9 sagt, in ihm, das heißt in Gottes Sohn Jesus Christus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, in Jesus Christus sehen wir leibhaftig, so schon da, ja, wie Gott ist. Wenn man fragt, wie ist er, betrachte Jesus Christus, seine Liebe, seine Geduld, seine Demut, seine Freundlichkeit, seine Hingabe an Gott, seine Reinheit, sein treues Herz, seinen Glauben, seinen Wandel, da sieht man, wie Gott ist. Ja? Willst du sehen, wie Gott ist, schaue zu Christus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Evangelien haben, die viele Aspekte, viele Szenen, viele Einzelheiten uns beschreiben, wie Jesus gehandelt, gesprochen, wie er war, ja? von Augenzeugen bezeugt. Und die dritte Frage, die sich daraus ergibt, wenn das sich so verhält, dass Gott ist und wie er ist, wie soll ich leben angesichts dieser beiden Tatsachen. Ja, wenn Gott da ist und wir wissen, wie er ist, indem wir Jesus betrachten, wie soll ich mein Leben gestalten im Licht dieser zwei wichtigen Dinge. Und auch da haben wir ein Vers, 2. Korinther 3, 18, da steht geschrieben, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist, das ist die, die Konsequenz daraus, dass wir betrachten den Herrn Jesus, gewiss werden, dass Gott sich gezeigt hat in ihm, wie er ist und dann daraus folgt, ich und du, wir sollten umgestaltet werden in sein Ebenbild. Ja, das merken wir manchmal in negativer Art und Weise bei den Kindern. Wir hatten gerade vor kurzem ein Gespräch mit der Tochter, habe ich gefragt, woher hast du diese Worte, die du Früher hast du sie nicht so benutzt, ja? früher hast du auch äh, hier und da dich nicht so verhalten. Woher hast du das? Und ich sehe, sie hat das einfach irgendwo in der Schule aufgeschnappt. Ja? Die Kinder, wenn sie irgendwelche Autoritäten haben, vielleicht ist es ein Klassenkamerad, äh, den sie irgendwie bewundern oder sich orientieren, ohne zu merken, sie übernehmen dieselben Verhaltensweisen. Plötzlich wollen sie irgendwelche Sachen so tragen oder die Frisur irgendwie so tragen oder sprechen Worte oder machen irgendwelche Manieren, die nicht da waren. Warum? Unbewusst sie kopieren. Ja? Und uns ist gesagt in positiver Weise, schaut Jesus an und vielleicht werdet ihr selbst nicht merken, aber diese Schau, wenn wir uns vertiefen, in sein Wort und analysieren, wie ist Jesus, ja, wie hat er gehandelt, warum in dieser Situation, in dieser Lage, was hat er getan. Dann, wenn wir da Zeit investieren, mit Gebet da reingeben, das wird uns umwandeln in das gleiche Bild, in das Bild Jesu Christi. Und weil nun Jesus, wie wir gesagt haben, ja, leibhaftig erschienen ist, mit der ganzen Fülle der Gottheit, können wir buchstäblich mit unseren Augen, sage ich mal, betrachten, wie Jesus war. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Gott hat ihn buchstäblich vor unsere Augen gestellt. Ja, und Johannes Evangelium nochmal betont das, Kapitel 1, Vers 14, da heißt es, das Wort, das heißt Jesus Christus wird dort als das Wort bezeichnet, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die haben gesehen ja, und die Evangelien bezeugen Jesus so, dass wir auch gleichermaßen ihn betrachten und sehen und erkennen können, in seinem Leib. Ja? Wenn wir, so der einfache Gedanke dahinter, warum wir das so, äh, dieses Untertitel vielleicht genommen haben, wir wollen ihn leiblich schauen, den Herrn Jesus. Und er hatte in seinem Leib auch, wie wir auch, er ist als Mensch gekommen auf die Erde. Er hatte seine Hände. Ja, als Mensch hatte er die Hände. Was hat er getan mit seinen Händen? Was hat er nicht getan mit seinen Händen? Wo, wo ich vielleicht merke, da ist bei mir anders. Ja, er hat Sachen nicht getan, die ich tue. Oder umgekehrt, ich sehe, er tat, was ich nicht tue. Ja? Einfach betrachten von, von diesem kleinen Ausschnitt. Ja? Jesus hatte Mund und Zunge, wie wir Menschen. Wofür gebrauchte er sie? Was für Worte kamen aus seinem Mund? Was sprach er? Was sprach er nicht? In welcher Weise sprach er? Ja, wie hat er Mund und Zunge benutzt? Leiblich, als Gottes Ebenbild. Ja, das ist ja das Wertvolle. Man kann wirklich sich anschaulich betrachten, das Ganze. Ja? Jesus hatte Augen wie wir Menschen. Worauf richtete er seine Augen? Was hatte er mit seinen Augen betrachtet? Wovon hat er seine Augen vielleicht weg, abgelenkt oder nicht geblickt? Wie blickte er auf das, was ihm umgab? Die Welt, die Umstände, die Menschen um ihn herum. Wie hat er sie betrachtet? Ja? Jesus hatte Füße. Welche Wege beschritt er mit diesen Füßen, von welchen Wegen hat er seine Füße zurückgehalten und so weiter. Wir können ihn leiblich beobachten. Das ist sehr kostbar, dass bei den Evangelisten so viele scheinbar un, das sind keine großen theologischen vielleicht äh, Darstellungen, aber an vielen Einzelheiten aus dem Alltag Jesu Christi, wenn wir aufmerksam blicken, wenn wir uns das bewusst machen, das ist so viel Kostbares, wenn wir betrachten Jesu in seiner Leiblichkeit und in seiner Göttlichkeit. Und von diesem einfachen Blickwinkel wollen wir seine Hände schauen, ja, auf seine Hände unseren Blick richten, die wir besungen haben in dieser Hymne. Ja. Das ist sehr wichtig, weil wir auch als Menschen, wir sind auch im Leib. Auch wir haben Hände, auch wir haben Zunge und Mund, auch wir haben Ohren, unsere Augen. Und wenn wir nicht wissen, was sollen wir anstellen damit? Anscheinend ist das vielleicht eine dumme oder naive Frage, aber so ist sie nicht. Man sieht immer wieder, dass die Menschen eigentlich nicht recht wissen, was soll ich mit diesem Leib tun in der Welt? Ja, was soll ich tun mit meinen, mit dem, was Gott mir gab, mit diesem Körper? Und sie fangen an zu experimentieren irgendwie. Manchmal ist das so, wie sich färben ihre äh, Haare grün, machen sich irgendwelche Körperverzierungen oder sonst was, begeben sich in diverse, vielleicht ungute und unheilsame Beziehungen machen Experimente mit dem Leib. Warum? Weil sie eben nicht richtig wissen, sie haben keine Orientierung, was soll ich anstellen damit. Wenn ein Kind geboren wird, es kennt ja auch nicht, was soll er tun. Er lernt erstmal, dass er überhaupt Hände hat, er lernt erstmal zu greifen, er lernt dann feinmotorische Sachen, aber auch als Erwachsener wenn ich meine Hände, sage ich mal, feinmotorisch gut steuern kann, dann habe ich noch nicht die Frage gelöst, was mache ich mit dem Leib. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und viele Sachen, die der Mensch mit seinem Leib heutzutage anstellt, wo er sein Leib ruiniert und beschmutzt und andere Leiber auch mitzieht, die sind aus einer aus einem Unverständnis dafür, was mache ich damit. Ja, er hat einen Körper von Gott gekriegt, aber durch, seine, durch seinen Abfall, er weiß nicht richtig, wie er diesen Körper gebrauchen soll nach Gottes Plan. Und deswegen wollen wir schauen, erstmal durch diese Betrachtung dieser Hände, wie hat Jesus seinen Leib benutzt, was haben seine Hände getan, was lernen wir da und wir wollen auf die Hände Jesu schauen, wie gesagt. Ja. Und wenn wir das anfangen, dann merken wir, die allererste Aussage über die Hände Jesu Christi, die uns mitgeteilt wird im Neuen Testament, die kommt aus dem Mund seines Zeugen, des Propheten Johannes dem Täufer. Das ist die allererste Stelle im Neuen Testament, wo etwas über die Hände über die Hand Jesu Christi ausgesagt wird. Und diese Stelle, das, was wir heute als unseren Text haben, die mag uns auf den ersten Blick etwas befremdlich erscheinen. worum handelt es sich da? Was ist das für ein komisches Wort? Ja, vielleicht verstehen wir nicht mal, was heißt das überhaupt da drin. Denn das ist ein Bild aus der Landwirtschaft, ja, uns heute ein bisschen weniger bekannt. Damals den Zuhörern war das ein vertrautes Bild, uns ist es vielleicht eher ein befremdliches Bild. Da kommen Worte vor, wie zum Beispiel die Wort, Wurfschaufel. Was ist das? Ja, was ist das? Die, oder die Tenne. Ja, bei Luther kommt das nicht vor, aber buchstäblich lautet hier der griechische Text. Er wird seine Tenne gründlich reinigen. Was ist das? Wortschaufel, Tenne, ja, nicht unbedingt verständlich. Und mir ist das auch nicht verständlich. Ich bin in der Großstadt aufgewachsen. Ich habe noch auf der Dacia ein bisschen gesehen, wie man äh, so Möhren oder Tomaten und Gurken äh, wächst, aber wie man Brot macht, habe ich nicht gesehen. Ja, es ist ein Arbeitsprozess das uns Leuten aus der Großstadt vielleicht ganz unbekannt ist. Wir kaufen unser Brot schon verpackt irgendwie mit Plastik oder Papiertüte vom Bäcker, wissen nicht so richtig, wie kommt das alles zustande. Alles liegt irgendwie im Supermarkt da für uns schon bereit. Aber Johannes bezieht sich auf etwas, was alle Menschen damals gut gekannt haben, denn man hat sein Brot buchstäblich mit den Händen ja, erstmal wachsen lassen und geerntet. Und das ist hier diese Szene. Lass uns erstmal deutlich machen, worum es hier geht. Ja? Neulich waren wir im Urlaub im äh, Mecklenburg-Vorpommern, wo meine Eltern wohnen. Und da war dieses Jahr, da gibt es jedes, jedes Jahr wird da unterschiedliches gesät, manchmal Raps, manchmal gibt es so Mais und dieses Jahr war überall Korn. Ja, und dann waren wir so in den Feldern spazieren gegangen und wenn du so guckst, bis zum Horizont, das ist so flaches Land und alles mit Korn, so richtig Ähren und richtig schön. Ja. Da haben wir auch betrachtet, da fing schon die Ernte ein bisschen an und heute wird das automatisch alles gemacht mit dem Mähdrescher. Da sind buchstäblich ein paar Leute am Werk, so ein riesen Mähdrescher, er geht durch das Feld, so rollt so eine Sache, und dann ein Traktor und alles groß, alles mechanisch glänzend und die machen das. Und früher war das anders, ja, da gab es keine Maschine, da gab es nur diese Hände. Ja. Und um Brot herzustellen, war viel Arbeit notwendig. Ja, heute nach wie vor, aber wir blicken das vielleicht nicht, so durch da. Da hat man erst gepflugt. Ja, es war das Land, man musste es mit einem Pflug locker machen, aufreißen, durchziehen, äh, vorbereiten. Dann hat man die Saat ausgestreut, dann wuchs das eine Weile und dann kam die Erntezeit. Und da hat man erstmal gemäht, ja, mähen nennt man das. Dazu hat man so einen, ein Gerät genommen, eine Sichel. Ja, das habe ich noch zu Hause in Almata gesehen, es war schon ein bisschen gerostet, aber einige von meinen Vorfahren, die haben es noch mit Hand gemacht, die Sichel oder die Sense und man hat damit quasi diese Ähren abgeschnitten, das war der erste Schritt und dann kam das Dreschen, nennt man so, ja. Man hat dieses abgeschnittene Korn genommen und damals ganz banale Sache ist ein Stock oder dann später so ein Instrument heißt Dreschflegel, ein Stock mit einer rotierenden Sache, hat man geschlagen da drauf, ja, damit diese Körner raus aus den Ähren rausfallen. Ja. Vielleicht hat jemand sogar hier schon auch mit, das mit Hand gemacht. Ja. Ich erzähle, was ich eher so theoretisch erforscht habe, habe das nicht gemacht und mit diesem Dreschflegel äh, oder mit einem Dreschschlitten, da breitete man das Korn auf eine Fläche und fuhr mit so einem hölzernen, eine Art ja, Schlitten eben mit Vertiefungen, damit das die, die Körner rausdrückt aus diesen Ähren. Und dann, das, das ist auf dieser Tenne geschehen. Ja, die Tenne ist ein flacher Platz, mit einem festen Untergrund. Es ist entweder festgestampft oder manchmal mit einem Lehm so gedeckt und getrocknet. Und Das lag das so herum und man hat es dort gedroschen. Und wenn erstmal die Körner raus waren, die waren ja vermischt mit dem übrigen Zeug da, ja, nennt man die Spreu ja, im Deutschen. Das liegt alles so vermischt und dann musste man trennen damit man an die reinen Körner kommt. Und das nennt man Worfeln. Ja, und hier, das ist unser Wort hier, die Wurfschaufel war ein altes Instrument zu diesem Zweck. Man hat quasi diese ausgedroschenen Korne geschopft und gegen Wind geworfen, damit der Wind alles, das quasi die leichten Sachen, weg fegt und damit die reinen Körner nach unten fallen und die hat man dann zusammen aufgesammelt. Und dieses Bild greift der Prophet Johannes auf. Jesus ist in einer ungewöhnlichen Art und Weise hier dargestellt, nicht als Theologe oder Prediger oder äh, König oder was wir sonst kennen, sondern als Bauer, ja, als ein Landwirt, der mit seinen Händen fleißig an einem Werk arbeitet, nämlich er reinigt das geerntete Korn von allen Beimischungen. Das ist, was Worfeln heißt. Ne? Er reinigt das Korn, damit alle Fremdkörper, alle diese leichten Spreusachen, alle diese Hüllen, Hülsen und so weiter weggefegt werden und damit nur reines, verzehrbares gereinigtes Getreide zurück, zurückbleibt. Äh, ja? Von allem Unverdaulichen, von allem, was dabei gemischt ist, reinigt er. Und da erkennen wir, die Hände Jesu Christi in dieser Darstellung, die Johannes uns bietet, dies, diese Liebeshände, diese behutsamen Hände, die wir besingen in dem Lied, die sind Hände, die gründlich reinigen. Ja, das ist, was, was wir hier betrachten. Jesus mit seinen Händen reinigt er seine Gemeinde, sein Erntefeld, ja, sein Ko reines Korn äh, zieht er daraus, ja, die reinigenden Hände. Und das klingt ja gut. Alles, was wir mit dem Wort rein so bezeichnen, wir kennen. Ah, rein ist schon rein will ich sein. Rein ist kostbar, das ist wertvoll. Erstmal wir nicken, ja? ja, ich bin für die Reinheit, ja? Reinheit ist gut. Aber unsere Lebenspraxis, die Lebens Lebensrealität zeigt, dass wir oft, wenn wir in diesem wertvollen und notwendigen Prozess geraten, dass Gott uns reinigt, dass wir ihn als schmerzvoll belastend als irritierend empfinden und eher weg davon wollen. Ja? Obwohl, wenn man sagt, willst du rein sein? Ja, wir singen die Lieder, reinige mein Herz und äh, feiert Jesus CD oder sonst wo. Viele Lieder über Reinheit, wir begrüßen die Reinheit, aber wenn wir gereinigt werden, plötzlich ist das irgendwie ungemütlich für uns. Ja? Plötzlich, hm, so habe ich das nicht vorgestellt irgendwie. Ja? Und in diesem Bild sehr interessant, wie hat man durch dieses Wurfeln gereinigt. Wie gesagt, das war eine Schaufel, eine aus Holz, das war nicht so zum Graben, sondern so ein, ein Gerät, wo man Korn äh, so geladen hat und dann warf man es in den Wind hoch. Und wenn wir so ein so ein Gedankenexperiment machen. Wir versetzen uns in dieses Korn hinein ja, und plötzlich wir fliegen zum Himmel. Ja, die Sonne scheint, wir fliegen hoch. Alles ist so gut irgendwie. Fremde hat, hat uns so Schwung gegeben und wir fliegen hoch. Alles ist so schön. Die, der Himmel strahlt uns an, der blaue. Und plötzlich kommt ein Moment und dieses Korn fällt. Ganz plötzlich stürzt es wieder nach unten und plötzlich bläst der Wind ja, und plötzlich reißt er unsere Hülle weg, ja, bläst, bläst, uns in, bläst uns ins Gesicht und die Sache, diese, diese Hüllen, von, von denen durch Wurfeln das Korn gereinigt war, eine Weile, das gehörte ja dazu, wenn jemand diesen, diese Getreideähren betrachtet hat, wir haben es mit Kindern auch so mit Hand ein bisschen beobachtet, die sind ja so verpackt, kann man so sagen, ja, in dieser Ähre. Und dann aber, wenn die Zeit kommt, müssen sie raus. Und alle diese, diese Hüllen, diese Ummantelungen, wo sie waren, die müssen nicht mehr sein, die müssen weg. Und das Korn wird durch diesen Wind so, ja, eben es wird einiges weggeblasen, davon kann man so sagen. Ja. Ne? Alles, was dazu gehörte, wo wir fest verwachsen waren, plötzlich wird weggerissen und dieses Korn wird im gewissen Sinn so nackt, ja, von, all, von all Altem, wo es mitgewachsen ist, befreit und gereinigt. Ja. Und das kennen wir vielleicht so ein bisschen, wenn ich diesen Prozess beschreibe mit Worten. Wir kennen das vielleicht aus dem Leben auch. Ja? Manchmal geht, geht es so nach oben bei uns. Da ist, als ob eine unsichtbare Hand uns so pusht nach oben. Ja? Wir, es geht voran irgendwie, es geht hoch und der Himmel ist so nahe und die Sonne lacht so freundlich und alles ist so schön. Kraft, ich weiß nicht woher, alles zu tun, ich bin motiviert, ich bin irgendwie da, ich fliege buchstäblich. Und plötzlich, manchmal von Tag auf Tag, kommt ein Absturz. Und gestern war alles so schon, heute als ob alles gewechselt war. Warum? Ja, man, man analysiert, was ist geschehen eigentlich? nach wie vor nichts verändert. Warum ist heute so alles so plötzlich hart, so plötzlich so schwierig Warum ist da so ein Fall in die Tiefe plötzlich entstanden? Ja? Und diese Sachen, die quälen uns und die machen uns Sorgen und manchmal sogar beten wir vielleicht dagegen und sagen, Herr, ich fühle mich so irgendwie leer, ich falle und weiß nicht, an was ich mich halten muss. Warum, bitte, lass es wieder schon sein, lass mich wieder zurückkommen zu diesem Zustand, wo ich so selig war, wo ich mich so gut fühlte. Ja? Und in der Welt, die Menschen, vielleicht unsere Kollegen oder Freunde, die Gott nicht kennen, die können sagen, ach, das war eine Glückssträhne und jetzt hast du eine Pechsträhne. Ja? wird vorbei und so, man hat so ein bisschen eigenen Blick darauf, wird schon wieder werden und so weiter oder irgendwie eigene Urteile da. Aber das, was uns unerträglich, schwierig manchmal, manchmal sinnlos, manchmal so verzweifelnd erscheint, da müssen wir bedenken. Da ist eine Hand, die ist gut und behutsam, ja, die Hand der Liebe. Und diese Hand, die hat uns geworfen in die Höhe und die lässt uns auch zurückfallen, ja, mit einem Sinn, nicht einfach so, das ist nicht, nicht Zufall, das ist nicht Pechsträhne, nicht, nicht sonst was, da ist die worfelnde Hand des Herrn, ja. Er wirft und er fängt und er wirft wieder, bis wir von allem Zeug gereinigt werden, was nicht dazu gehört, was uns vielleicht mit uns irgendwie verbunden war, mit uns irgendwie fest verwachsen war. Vielleicht sind wir monatelang, jahrelang, Korn nicht, aber Korn wächst auch einige Weile. Und wir waren so ummantelt davon und es war so gemütlich, innerhalb von diesen Sachen irgendwie da zu weilen. Und plötzlich fliegt das weg. und plötzlich der Wind ins Gesicht zieht das weg und wir fühlen uns so verlassen und nackt und sonst was. Und das deprimiert uns. Aber da sollen wir bedenken, da ist diese gute Hand, ja, die Hand, die das tut, macht es zu unserem Wohl. Ja, Jesus ist dieser Landwirt mit der Wurfschaufel in der Hand, der sein Getreide reinigt. Ich vergesse nie, wie ein Prediger, das habe ich vor Jahren gehört und immer wieder erinnere ich mich daran, er hat so privat gebetet und ihm kam es so aufs Herz irgendwie, dieses Jahr, das wird ein Jahr der Reinigung sein. Also privat hat er das so in einem Gebetbuch notiert, ein Jahr der Reinigung. Und er hat sich gefreut, ja natürlich, ich will reiner werden, ich will Gott näher werden. Und dann, er sagt später, dann kam ein Jahr, so schrecklich habe ich es nie erlebt. Das war der, das schlechteste Jahr in meinem Christenleben überhaupt. Und er war so verzweifelt und nichts klappte. Ja, wirklich ein Haus und Sachen kamen hoch, die er gar nicht wusste, dass sie sind in seinem Leben. Er hat sich schmutzig bis über beide Ohren gefühlt. Und er hat im Gebet gesagt hierher, ich habe es damals notiert in meinem Gebetsbuch, ein Jahr der Reinigung, äh, äh, äh der Reinigung soll sein. Und jetzt gucke ich mich an, ich bin schmutziger als je zuvor. Und dann, er war aber von Beruf ein, äh, ein professioneller Chemiker quasi von seinem, hat später als Prediger äh, gedient, aber in seinem vor der Bekehrung, er war ein Chemiker. E und da hatte so einen Gedanken, er hatte einen Goldring an seinem Finger und er hat durch Nachdenken Folgendes bedacht. Wenn man Gold reinigt, was passiert? Und er wusste, weil er Chemiker war, man gibt diesen Golderz in eine Lösung und man erhitzt das. Ja? Und durch Erhitzen wird das schwere Gold, das sinkt nach unten und die leichteren Schlacken und alle Beimischungen, die steigen nach oben und dann die schaufelt man weg und unten bleibt dieses Gold. Und er hat verstanden, dieses Jahr der Reinigung hat stattgefunden, in der Tat. Und das ist ja gerade, was er erlebt hat. Das ist es. Ja? Nämlich Gott hat alle Schlacken eine Beimischung getrennt und sie nach oben <laughs> befördert. Ja, und er hat erkannt sein Herz, wie er davon nicht kannte. Und er hat erkannt, was da alles in seinem Herzen war für böse und belastende Dinge, die ihm gar nicht offenbar waren. Und Gott hat sie quasi ja, rausgelöst und offenbar gemacht, damit er sie wegschöpfen konnte. Und unten blieb dieses Gold. Ja, das heißt, durch diese Anfechtungen, Prüfungen, harte Zeiten hindurch ist er doch rein, gewo reiner geworden. Ja, Gott hat vollbracht, was er so als, als dieses ja, für sein Jahr, als sein Ziel hatte. Ja. Er hat ihn gereinigt. Ja. Und das passiert auch bei uns. Ja. Auch dieses, was uns erscheint als qualvoll und böse das ist der oft gerade, wo der Herr uns zeigt, was vor sich geht in uns, wo er alle diese Spreu, alle diese beigemischten Sachen wegmacht von uns. Ja? Vielleicht kommen wir nach Hause und in unserer Familie, das Kind benimmt sich ungehorsam. Und wir rasten aus und wir, oder wir verzweifeln und denken, tausendmal habe ich schon geredet und so, sind bedrückt oder explodieren oder sonst. Und wir können denken, das Kind ist schuld. Es war so schön heute Vormittag und jetzt hat er alles verdorben. Ja? Aber in der Tat, ist es das Kind oder ist es mein Herz? Ja? Ich war habe mich vielleicht schon gefühlt mit meiner Ummantelung. Das hat so behutsam verborgen, was, was in meinem Herzen drinne war. Und plötzlich wird das weggemacht, weggezogen. Und ich erkenne mein Herz in seiner Nacktheit. Und da kommen hässliche Dinge heraus. Und da kann ich verzweifeln, aber das ist nicht das Kindes schuld. Ja? Gott hat mich geworfelt. Ja, er hat mir gezeigt, hier hast du noch Ungeduld. Hier ist noch Egoismus. Ja, hier hast du deinen Zorn nicht im Griff. Hier ist noch Bitterkeit in deinem Herzen. Da dieser Wind hat alle meine Hülle weggefegt. Ja? Ich kann mich maskieren als braver Mensch. Ich kann schon ein Lächeln aufziehen, ich kann mich ordentlich benehmen. Aber wenn es drauf ankommt, und dann bläst der Wind Gottes da rein. Ja, und dann schmeißt mich Gott in die Luft, immer wieder, immer wieder, bis das alles wegfliegt. Und dann erkenne ich, Herr, diese Sachen, die sind da, die machen mich schmutzig, nimm sie weg. Ja, und tun Buße, erkennen das. Vielleicht als Hausfrau, ja, man hat sich bemüht und hat richtiges Festessen gemacht alle, alle Kraft gegeben und da steht es auf dem Tisch der kulinarische Höhe dieses Jahres. Ja, und dann kommt der Mann nach Hause und er hat einen schlechten Tag. Sein Chef hat ihm vielleicht äh, eine Schelte geteilt oder er kommt nicht voran mit seiner Arbeit oder Deadline nicht eingehalten und er hat böses, schlechte Stimmung ist, betrügt und er merkt gar nicht, was er da reinschaufelt und er sagt nicht Danke und er steht auf und geht so beladen. Und die Frau, sie hat so viel Mühe gegeben und sie ist auch enttäuscht irgendwo und plötzlich Wort für Wort, da kracht es, ja, weil sie hat gerechnet, er sagt, oh, wie, wie ist das schon gewesen und so wunderbar und auch hier Enttäuschung, hier und kommt ein Streit. Ja? Und da ist auch, da Worfel der Herr, ja? da offenbart es, was war mein Motiv des Herzens. Ja, vielleicht wollte ich Gutes, ja, vielleicht wollte ich schon machen, aber meine Enttäuschung zeigt auch die tieferen Sachen, die Wurzel darunter. Ja? Oder vielleicht umgekehrt. Der Mann kommt strahlend nach Hause, endlich Projekt abgegeben, alles wunderbar. Er öffnet die Türe, denkt, alle freuen sich mit und die Frau war allein mit den Kindern den ganzen Tag. Einer ist vielleicht krank, einer quengelt und sie ist voll gereizt und entnervt. Ja, und er kommt mit seinem schönen Lächeln rein, aber sie freut sich nicht mit irgendwie. Ja. Und auch da explodiert es und gibt es Reibung. Ja. Das ist das Worfeln. Wir wollen das nicht, wir wollen es gemütlich haben, wir wollen zum Himmel fliegen, wir wollen, dass die Sonne scheint irgendwie, aber der Herr hat es anders geplant. Ja? Und seine Hand ist die Hand mit der Wurfschaufel. Und das müssen wir bedenken, weil einerseits macht uns vielleicht ein bisschen Angst, ja, wenn wir bedenken, oh, der Herr reinigt gründlich. Das ist ein Wort, was ja, erschrecken kann irgendwo. Ja? Da gibt es viel zu reinigen. Und wenn wir merken, wie ernst das ist, da kann uns auch ein bisschen so Gänsehaut sein. Aber andererseits, da ist die Hoffnung, ja? diese Hand, die das tut, das ist die Hand Jesu Christi. Ja? Seine Hand, die Hand der Gnade, die Hand der Liebe, die behutsame Hand, die nicht kaputt macht, sondern die gerade heil macht, ja, die alle Beimischungen wegzieht, damit wir eben als reines Korn aufgesammelt werden in die Scheune, wie das hier heißt, ja, damit wir in den Himmel kommen, gereinigt von all dem, was uns hier gebunden hat, was uns als Hülle vielleicht, als fest verwachsene Sachen beschmutzt hat, damit wir reine Körner werden. Ja, und diese Hand tut ihren ihre Sache gut. Ja? Der andere Weg kann uns nach unserer Art attraktiver erscheinen. Ja? Locker schweben, durch die Luft irgendwie, ja, unter der Sonne sich treiben lassen, leichtes Leben zu haben, einen Platz unter Sonnenstrahlen zu haben. Das ist so anziehend. Da will man ja. ja das, das ist ja, was eigentlich so schon scheint. Ja? Da, da, würde ich gerne hin. Aber das ist diese Trennung. Ja? Jesus hat in der Bergpredigt diese Worte und dieses Bild benutzt. Der breite Weg, da kommen viele dahin. Ja? Durch das Leben locker schreiten, das wollen wir, ja? das, das zieht uns an. Diesen breiten Weg, den gehen Millionen. Die Welt geht da. Der Weg der kleinsten Widerstand, da muss ich muss ich mich nicht disziplinieren, da kann ich mich treiben lassen, da kann ich mich gleiten lassen. Das ist der breite Weg. Das ist, wo die Spreu fliegt. Ne? Und Gott bewahre uns von diesem Weg. Gott bewahre, dass wir als Spreu fliegen und schweben, weil das Ende von dem Spreu ist nicht gut. Ja, es wird verbrannt mit unauslöschlichem Feuer. Und die Leute damals haben das sehr wohl genutzt. Ja, wozu kann man essen? Kann man das nicht? Man benutzt als Brennstoff. Ja, die, einzige, die einzige sinnvolle Aufgabe. Ja. Der andere Weg, der Weg der Reinigung, der Weg, wo man geworfelt wird, der Weg, wo man ja, von all dem was einem vielleicht lieb ist, gereinigt, befreit wird. Das ist der schmale Weg. Da will man nicht so hin. Ja, der macht Angst, der macht uns Sorgen irgendwo. Aber diesen Weg zieht uns Gott. Ja, wenn wir Jesus haben im Herzen, ja, er hat selbst den schmalen Weg ausgewählt. Nicht nur reinigt er uns. Nicht nur wurfelt er uns, sondern er ist auch selbst durch diesen Prozess gegangen. Das ist wichtig, dass wir erkennen. Jesus hat sich fallen lassen, viel tiefer als wir alle, als wir je vorstellen können. Wir wollen oft klitzekleine Kleinigkeiten nicht preisgeben für Gott, klammern uns und wollen daran hängen. Jesus hat die Herrlichkeit, den Himmel, alle Königswürde, alle Seligkeit verlassen und hat sich erniedrigt. Philippa Brief, ja, lesen wir oft, erniedrigt bis zum Tod und dem Tod am Kreuz. Jesus hat sich fallen lassen bis in das Grab hinein. Ja, so, so tief hat er sich erniedrigt. Johannes 12, Vers 24 benutzt Jesus dieses Bild in Bezug auf sich selbst und er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Auch Jesus in seinem irdischen Leben ist durch viele Nöte gegangen, durch viele Anfechtungen und Versuchungen. Er weiß das. Ja, er ist nicht einfach einer, der wurfelt. Er ist zunächst selbst geworfelt worden. Ja, er ist zunächst selbst geprüft worden. Bis zum Grab. Ja, und ist treu geblieben. Und jetzt weiß er uns auch zu helfen. Ja, er weiß, wie er reinigt. Er wird nicht mehr auferlegen, als wir zu tragen können. Er wird nicht weniger auferlegen, als wir brauchen, sondern er wird mit seiner Hand diesen Prozess zu Ende treiben. Und Das ist die Frage an uns. Was suchen wir? Ja? Vielleicht sind wir in der Gemeinde, vielleicht sind wir getaufte Leute, Mitglieder. Aber was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, sich in diese gründlich reinigende Hand zu begeben und zu sagen, Herr, hier bin ich, ich bin verwachsen mit vielen Dingen, reinige mich davon. Es ist schwer, es ist windig, es ist ungemütlich, aber tue es, weil ich in dein Ebenbild verwandelt werden will und muss, ja, weil kein anderer Weg ist da. Ja, das ist dieser schmale Weg. Herr, hilf mir, diesen schmalen Weg zu gehen. Und Jesus wird Tränen, ja, hier steht es, direkt in unserem Text, er wird Spreu vom Weizen trennen. Ja, Jesu Hand ist die Hand, die trennt. Heute ist so viel immer wieder so versucht, alles unter einen Hut zu bringen, alle Religionen in einen Topf, alle Menschen irgendwie so versöhnen und so weiter. Aber das ist, was uns auch befremdlich erscheint, dass Jesus trennt. Er wirft nicht alle Sachen in, ins eine. Ja? Jesus hat so ein erstaunliches Wort gesagt, Matthäus 10, 34. Er sagt, Denkt nicht, dass ich Frieden auf diese Welt gebracht hätte, sondern ich habe das Schwert gebracht, das Trennende. Denn ich bin gekommen zu trennen. Ja, selbst hinein in die Familien geht diese Trennung. Ja, wenn wir heute lesen oder vielleicht hat selbst erlebt, wo Leute in anderen Ländern, wo Christentum verachtet wird und einer wird gläubig und dann kommt diese scharfe Trennung mittendrin, ja, mitten, wo Eltern sich stellen gegen die Kinder, wo Verwandte einen ausstoßen, wo deine Sippe, deine Familie sagt, du bist eine Schande für uns, du bist der Verräter. Und da ist diese Trennung. Ja? Aber zugleich ist diese Seligkeit. Diese Trennung ist nicht, weil wir Feinde sein wollen mit jemandem, sondern diese Trennung ist, weil die Welt feindschaftlich gegen Gott ist und viele Dinge dieser Welt, die für die Welt und für uns als, als leibliche Wesen, als gefallene Wesen so anziehend sind, die sind für Gott eine Schande, die sind was er abweist. Ja, was bei den Menschen hoch gilt, das gilt bei Gott eben als, ja, als Müll. Ja, und von diesem Müll reinigt er uns. Ja, von allen Sachen, die vielleicht auch lieblich aussehen, vielleicht uns so teuer sind, von denen reinigt er uns durch seine wurfelnde, wurfelnde Hand. Ja. Und das ist, was wir heute erkennen wollten in diesem Text, die Hand Jesu Christi, die reinigt und gründlich. Wollen wir den Weg dieser Reinigkeit gehen? Wollen wir durch die enge Pforte hineintreten, zu erniedrigen, zu sagen, Herr, diese Dinge sind mir vielleicht so lieb, aber die führen zu meinem Verderben. Ich will mich in deine Hand begeben. Bitte reinige mich. Lass mich deinem Ebenbild gleich sein. Du hast alles verloren, alles abgegeben. Ja, das ist dieses Wort, wo Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wer es so wohlauf, so bereichernd vielleicht haben will, der wird es verlieren. Wer sein Leben retten will abgibt, gar seine Seele, ja, der wird es erwerben. Ja, die, diese so seltsame Sache, aber die gültig ist. Ja, sich verlieren für Jesus Christus, sich in seine Hand anvertrauen. Er weiß, was jeder von uns hat im Herzen, wovon er gereinigt werden soll. Er weiß, wie er zu Wurfeln hat. Ja? Er weiß, welcher Korn da noch äh, noch welche Reste hat und so weiter. Vielleicht jeder von uns andere, aber dieses Grundprinzip bleibt, sein, seine Hand ist die Hand, die gründlich reinigt. Lass uns dieser Hand vertrauen, lass uns in diese Hand Jesu Gehorsam begeben, nicht versuchen festzuhalten an den Dingen, die er von uns entfernt, sondern sie im Vertrauen loslassen und in dieser, wo man meint, hey, alles ist weg irgendwie. Ich bin so nackt, ich bin so ohne alles geblieben. Da wird man erkennen, da ist reines Korn, da ist nichts beigemischt. Du bist wirklich glücklich zu preisen, ja, weil da hat Gott alles weggenommen, was störend war. Jetzt bist du gerade ja bereit oder jetzt bist du nach seinem Ebenbild da. Lass uns beten darüber, dass der Herr diesen Prozess an uns ausführt. Dankbar sein, nicht verzweifeln, sondern Geduld haben, das, das große Bild haben im Blick. Es ist nicht Zufall, es ist die Hand Gottes, die an uns arbeitet. Herr, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken, dass du gekommen bist in die Welt, an deinem Leib hast du buchstäblich erwiesen, wie ist Gott. Wir haben deine Geduld, deine Liebe, deine Heiligkeit, deine Menschenfreundlichkeit, deine Demut, all deine Schönheit so klar, so eindrücklich beschrieben in den Evangelien durch die Zeugen, die bei dir waren, die Aposteln. Wir danken, Herr, dass du nun, nachdem du dich selbst bis zum Grab gedemütigt hast, wo du gefallen bist, als ein Samenkorn in die Erde, jetzt viel Frucht bringst. Und wir gehören zu der Frucht, die durch dich erwachsen ist. Du hast uns erlöst mit deinem Blut. Wir bitten, Herr, mach du uns doch als Christen, als Samenkörner auf deinem Feld auch recht rein, Herr, wir bekennen und erkennen, mit Schmerz, mit Scham. Da ist so viel im Leben, was nicht stimmt, was noch an uns hängt, was vielleicht mit uns so tief verwachsen ist und doch fremd ist. Und wir wollen gewiss sein, dass du uns reinigst durch deine Wurfschaufel, dass alle Winde, die da wehen, dass alle vielleicht Anfechtungen, alle Situationen, die uns vielleicht betrüben auf den ersten Blick, dass du die alle benutzt, um unseren Charakter dir gleich zu gestalten, um unser Herz zu prägen, um alle Beimischungen zu entfernen. Sei gesegnet und gepriesen darin. Bitte gib uns den Glauben und Vertrauen Gehorsam und Geduld und auch Freude, denn dieser Prozess hat ein gutes Ende. Du wirst uns sammeln in deine Scheune, in dein neues Jerusalem, wo wird nichts Unreines reingehen. Bitte hilf, dass wir bis dahin den schmalen Weg auswählen in unseren Familiensituationen, auf unserer Arbeitsstelle, in unserem geheimen Leben, wo du allein Zeuge bist. Hilf, dass wir diesen schmalen Weg gehen, verzichten, verlieren gern um deinetwillen und erwerben das ewige Leben, das unvergleichbar besser ist. Sei, sei du gesegnet, du treuer Herr, der seine Täne reinigt, reinige uns persönlich, unsere Gemeinde, hilf, dass wir, Herr, auf dich vertrauen und sei du in allem gelobt und gepriesen. Halleluja. Amen. Amen.